Ok, là je suis prêt pour toi. Vas-y. Bonjour et bonsoir à la Radio la là, moi ensemble avec Roi Tito et Boz, Nexayo a préparé des belles vidéos, des belles musiques pour yo sortir ensemble parce que rêve pas yo c'est arrivé loin. Yo gen bel rêve dans tête yo pour avancer pour pour devant, yo dit que yo t'a faire mon ri, faire des blagues, faire des comédies. Nek sa yo yo pre pou yo travay bi ansam. Mwen, watito te palim de alto osi, misi ke misi aviv al ansam, ke nek sa yo vle meti tet ansam pou yo viv ansam. Mabdi tout mounen ki apsev watito yo, yo te branche sou plato wakil nabjwen, nabjwen misi ke eh, watito yo, e fle yboz alto osi, ke nek sa yo yo meti tet yo ansam pou yo travay ansam. Lè nou gen yon proje ke menm si proje a la ke nou pou ko realize l byen, mwen konen ke avèk euh, sa na fè, depi nou konen sa na fè, mwen konen byen ke na prey. Sa pare avèk watito sou plato al, te vwe yo mesay pou jen la, euh, pou tout moun la, euh, jen moun, gen moun la seulement pas quitter pas quitter monde dirigeant pas quitter monde commando c'est ou même seulement qui a changé tête ou oh. pas venir dire pas monde à passer nous en bêtises pas quitter monde passer nous en si nous avons un projet pour nous faire faire essayer pas qu'on est faire la façon pas non pas quitter monde commander non pas quitter monde dirigeant, non c'est nous mêmes pour diriger tête non c'est nous mêmes pour changer vite tête non c'est nous mêmes qui a changé ça